Hai, saya kembali hadir untuk menemani kalian. Semoga kalian mau berteman dengan saya. Saya ingin mengajak kalian untuk bermain-main dengan barang yang ada di depan saya. Di depan saya ada barang-barang bekas. Saya punya kabel gas, saya punya apa lagi ya namanya bekas dari bagian kopling motor bebek ini ada Vibel atau Vandal terserah kalian mau menambahkannya apa saya pun tidak tahu pasti apa namanya ini Apabila kalian memiliki barang-barang bekas seperti ini, jangan kalian langsung buang. Ini semua sangat bermanfaat. Saya kasih contoh. Yang pertama kabel gas bekas. Ini bisa kita pergunakan kepada orang-orang yang selalu merendahkan kita. Oke, kita punya alat Misal ini orang yang merendahkan kita, kita bisa melakukan dia dengan seperti ini tapi jangan terlalu keras karena mereka juga manusia kita tarik lehernya lebih keras tarik lehernya lebih keras tarik lehernya lebih Stop. keras saya tidak bisa melakukan itu saya adalah pengecut bukan seorang pemberani untuk menyiksa orang sorry saya harus tetap kontrol tidak boleh Kebawa suasana apalagi kalau sudah manusia kemudian barang yang kedua dengan barang ini kita bisa pergunakan buat orang-orang yang menghina kita atau yang selalu tidak percaya dengan omongan kita saya pergunakan lagi alat peraga misal kita dihina sama dia maka yang harus kita lakukan adalah menyumpal mulutnya <laughs> kita sumpal mulutnya supaya berhenti berbicara atau kita balik kita pukul hidungnya tapi jangan terlalu keras lebih keras stop ini urusan saya oke oke okay. kita nggak bisa lakukan itu ganti dengan panggil bekas ini gantilah jangan yang begini kita misal ini adalah orang yang telah mencuri barang kita maka kita bisa melakukannya dengan cara memukulnya. Dengan Ya, terdengar begitu indah suara pukulan ini. yaitu cara memukul orang yang mencuri barang-barang yang kecil. Bagaimana dengan pencuri besar? Yang disebut dengan koruptor. Oh, maaf, saya tidak boleh mengatakan itu. Koruptor. Ya, mungkin kita bisa melakukan seperti ini. sampai dia terlibat sorry sorry sorry saya hanya bercanda dan ini hanya bertujuan untuk bermain-main dengan kalian saya senang menjadi sahabat kalian